Eletrobac Se sabe a letra já chega cantando Eletrobac Se não sabe a letra então chega dançando Eletrobac Se não quer dançar então chega pulando Eletrobac Essa é chega Eletrobac Concordo com Nietzsche A vida sem música seria um erro Um acorde e um beat A rima sem música seria um texto tem que ser única, orgânica, mecânica, acústica, harmônica, sinfônica, não importa, é música. Mistura no som, pica, carrom. Aperta o play. Eu queria muito ter visto. Aumenta, aumenta o play. Dois MCs, batalha de bang bang, o que vocês querem ver? Sangue! Dois MCs, batalha de bang bang, o que vocês querem ver? Tech, por isso que agora você não representa o rap, é o John, John. Cê não é stalker, você pode ser o John, jogar cê morre igual Paul Walker. Então você vem nessa Johnny Depp, por isso que agora nas ideias cê não prossegue. Batalha do jeito você morreu, você se fudeu. só irmão, porque eu faço rap de coração E esses caras tenta moleque na rinha, só que infelizmente não tem o conteúdo 5 estrelas Ele vai pro hospital, mano, a rima é completa, você vai apanhar, vai entende que todo negro veio de lá Então veja como você não entende essa guerra Você não entende o hospital, eu volto cá ao do seu Ele vai pro hospital Tá ligado, mano, rima é mistério Porque ele deu sorte, hoje você não tem essa sorte Vai direto para o cemitério Hoje bicicleta, tudo bem Só que você sabe, infelizmente, mano, que você está bombando Porque... nome certo. Barulho para quem... Eu, eu não... Aquelas ideias. Respeita o kit. Ah. Respeita o irmão e vai que vai. vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Complicado, nem mandaram ataque e nem responderam. Tá certo, tá lindo.

que cê corre, sempre chega em segundo Só que cê sabe, mano, olha só Carioteca, tá você leva arma Eu levo uma biblioteca Por isso cê não entende o que é ter conteúdo Acabo com você, deveria ter nascido mundo, Porque cê sabe que é um sopro Bota seus dois cérebros, porque o mínimo que eu tenho será o dobro Ele sempre chega em segundo Cê tá errado, tá ligado, eu mando improvisado Ah, ele não chega em segundo, vai chega junto Porque isso aqui é batalha e tá ninguém é Porque a gente faz rap com a alma É isso aí, deveria ter nascido mudo Se fosse pra mim, você deveria ter nascido surdo ah, nascido surdo, cê sabe né meu mano que agora vou explanar Ele deveria ter nascido surdo mesmo Pra não ter que ouvir essa vez vai falar? Então você falou, então eu vou falando agora que você até mencionou o carnaval no clima É que esses caras gostam de ver mulher preta seminua Mas fica bravo quando vê a magia Fazendo um freestyle que é bom, mano, cê nunca quer revigora. Mas tudo bem, cê sabe, sua vida... Você é ágil, eu sou o cara que cuida pra ser plantio, coisa que... de Xangô na mão de Assis Então você não entende bonito de muito livro Por isso que agora da sua batalha eu já... Mandou! Sua voz! Aí você mandou na real, Não, é dois de dois! companheiro. só, fazer, né? Aí. Dois MCs, batalha de bang bang, que vocês querem ver? Pois cê sabe, filho, eu pago alvoroço Cê olha na minha retina, depois eu te boto dentro do bolso Eu tenho o código, sabe que cê vai tomar sufoco O código mata um MC e mata o outro oh! Não vai manjar, cê não encaixa nas track Que apaga de história, mas não manjar nesse rap Mas tudo bem, cê sabe que é um tablet Que eu volto como se eu fosse um de Homer Você tem que entender, moleque Não é verdadeiro, você matou ele, ou imbecil Então como é que nós tá no terceiro? Caralho! Napoleão sabe que agora eu te espanco É um livro pra mim, meu livro é um cavalo branco Mas tá, sabe que eu... Le... Mas tá, sabe que eu vou te matar Para... Mas tudo bem, moleque? Olha só, cê tá poupando meu legado que eu vou deixar. Cê pode treinar uns mil anos. Pode treinar uns mil anos e não conduz. Vou treinar pra caralho, vim pra ser a luz porque você não entende, mano, você vai passar mal Vou treinar e mês que vem eu arranco cê é da central É o senhor!